jak ovim onkanojem sistemom onaho a, uh, artista internacional mostne artista kao rasik ne bema lori tenje municipalnje naram bahia Indonesia antang ohin orang sini dah ini untuk halo ami putih banda lokal bele bele bele oke okay, brigada a música de a primeiro de José Hanano, a honra de nacionalidade. Ok, então o em hora especial, vai ter noção. Ok, o hoje, Loro, deve especial, Davis, vai ter aí Robin, deve em Halotina, Rua Nulo, ba Independência Nacional. Vai ter aí parabéns. Vai, e tá parabéns baita ni na Nafating hametin? Hametin no dongin. ok, Música primeiro, ami si Lori Baukau Kulogisa. Okay. auxiliary Kaunian Nationalidade. Okay, was sind wir denn ganz um uns geredet, aber ganz